Hola y bienvenidos a GPO GPODS Temis. Como diosa de la justicia que da nombre a este canal, te invitamos a descubrir los vídeos y listas de reproducción sobre los objetivos de desarrollo sostenible que abogan por un futuro más justo y mejor para todos. Esperamos que te guste y te haga reflexionar de cómo puedes ayudar como informático a las problemáticas del día a día. ¿No es hora ya de equilibrar la balanza hacia un futuro más sostenible?